んねどうだやるようになったね

because うだこの色美しいだろ本当にオラそっくりだな Are you ready? 終わりだ頼むそうだあんな逃がす逃がさ終わりだ 終わりだ

は？が私を強くする神の風に詰めていかごとのものなのその身に刻み込め神の力を見せてやるそっちか

はこいつかジータしまったなんのなんのなんの 族最強戦士の力はオラの番だなそうだよしやったそうだはが１人いれば十分 はどうだ背後に気をつけちゃ 力を借りじとも俺は勝つことができたんだからなよっレディーおけば頼むよよよだ Shut up! 小手千代眠るにつきす今の構えは俺は成長を続けている来るかとっておきを見せてやるこれはどうするオーバーだ

悪いなどうだよ

どうした交代か行くしに気をつけ俺に ら受け止める勇気があるかしろ後にけ声降参しろ降参をしろ 可悲青年。 背後に気をつけろを刺すのは俺だ見せてみろ、うん、はっ、うん、そっちかおう

それならどう っていてもすげえぞ俺ならそうだ防いでみせるシ背後に気をつけ声を降参をしろっちか 最強戦士の力見さけばハンナー